蔡员外，二零二三年三月十日，竹田处女秀。 回るメリーゴーラウンド Me and you どえ一晩中体を任せ踊るこのダンストゥーン流れのままにかもしれきょばり甘い恋に落ちてく二人ゆらり舞う君眺め肩並べまあベイベー一人だけ Hey 一つだけの愛がちょべっこらたまにすれ違う But you know it's alright Come on stay with me Come on ride with me baby, just me just bounce, bounce My water merry go round, round Come on baby, just bounce Do your step, I'ma do my step 世界中君だけ見てる You know I really want you Come on baby boo all night. 哎，都没有在看的。哎，问为什么？赶快想办法对到跑到啊，也对不到啊。哎，松鸡头，鸡头，鸡头一直带着，鸡头。对，鸡头吧，鸡头松松。再砸。我陪你，我陪你一起砸，我们看能够砸多久。最好砸到起油枪断掉。你输两百八。 你你的机头都一直，你的机头都是一直，你的机头都是一直没有松下来啊！对，你就要松啊，松的时候要落地的时候才才那个啊！来，我飞，我落一次给你看啊！还有前面。你刚刚已经，你刚刚已经带升过，带那飞机快要失速了啊！你看我现在机头松嘛？对，机头松，机头松，慢慢的下来。好，然后快出地的时候。 我信你个鬼！你这个糟老头子，坏得很。